dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya bidang akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Wengapu adalah sebagai berikut debat dan pidato bahasa Inggris ini kepada ninya karambo lawung